Ayola, Ay, hola, lo siento. ¿Quieres venir a, a casa mía a hacer una fiesta de pijamas? Ay, claro, me traeré abundantes fines. Ah, genial. ¡Aló! ¡Hola! ¡Genial! Rebeca, ¿quién sabe? ¿Sabes dónde te traías ropa de Maitín? ¿De verdad? más que se no me ropa y los tintes? Per favor. Dirán que se tenido que pasar por las boutiques a comprarme mi ropa. ¿Y vas a cenar? Ok. Oh, vale. vas a dormir? Vale, vale. Siento ver la cosa en el pie, como si fueran cosquillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Ah, ¡Socorro! ¡Una araña! ¡Ay, qué mona! ¡La cogeré para mi colección! Ah, ¡Escape, tu hospital! ¡Yo gritaría a policía! A la policía, bueno, vale, vale. ¡Policía, policía! policía ascape escape tiene que venir! ¿Qué pasa? ¿Hay un accidente? No, un No, una araña, una araña. Pero eso no es mi cosa. ¿Cómo que no? Si el ti es policía, es que salvarnos. Sí, no tengo otra cosa que pensar, que ella una chancela le pasa esa dolenta? Pues que quería beber una araña y ya puso un escobazo en otra base y ya desmayó. ¿Cómo? Sí, yo creo que era la suya colección. Mira, niña, no te ganas de cuentos, me han escapado ¡Uf! ¡Qué fiesta de pijama!